Петрівцях на базі, де тренується Національна гвардія, і Семен Семенченко знайшов можливість прийти до нас тут, правда, за межею самої бази е, і поговорити з нами. Добрий день. Доброго дня. Чи вдалося вам тренувати так, як ви хотіли? Бо коли ви прийшли на майдан і почали збирати там людей, то ви казали про те, що це не буде така підготовка, до якої звикли раніше, а це буде коротко, ясно і те, що відповідає вимогам. Э, все прошли начальную военную подготовку. Те, которые были уже с начальной военной подготовкой и специалисты более продвинутого уровня, мы дотянули до уровня инструкторов. По прибытию в зону АТО, сейчас переброска уже идет, э, инструктора подтянут новичков. Пока они их не подтянут, новичков никуда не пустим. Будут копать окупы и чистить картошку. Значит, полностью нам был дан карт-бланш, мы привлекли инструкторов, то есть никто нам не мешал, все в порядку. Як хотіли, так вийшло. Скільки часу треба, щоб підготувати людину, яка уявлення не має про військову службу? Три місяці. Це залежить від е, кваліфікації і рівня викладачів, інструкторів. Звісно. Скільки треба часу на те, щоб підготувати людину, яка прийшла вже з військовою підготовкою? Три неділі. Якщо е, такий короткий список того, що повинен вміти або як повинен мислити, бо це майже одне й те саме, от в певних обставинах, особливо бойових, е, е, той чоловік чи можливо жінка, яка хоче воювати за Україну. А, ну, прежде всего, основная задача не стать трупом. Во-вторых, а, ну, поэтому а, мы очень любим окопы, ячейки, укрытия, бетонные перекрытия, толстые бревна, если нет пулемета у противника. То есть эта война, это не игрушка. Второе, это чем наглее и инициативнее и творчески ты действуешь, тем больше шансов у тебя победить. Чем можно научиться не бояться? Можно научиться контролировать свой страх. Научиться не бояться нельзя. А русские решают вопросы с помощью наркотиков. И очень много наркоманов. Ну, не все, конечно, но очень много. Можно контролировать свой страх. Ви вчите людей, які е, потрапляють на війну, а війна е, це для більшості людей, які живуть на цій території, те, чого вони ніколи не переживали. Як е, контролювати ситуацію, і виконувати завдання? Чи можна це вкласти в цей термін? Ви казали там три тижні або три місяці? Якщо человек воїн по натурі, йому достаточно перешагнуть психологічний бар'єр. Ну, мы делаем такие вещи, как обстрел, например, то есть лежит человек, вокруг него взрываются взрыв пакеты, стреляем над духом, то есть он готовится разными психологическими фишками, назовем это так. Если он не воин, то это ну, бесполезно. Поэтому изначально отбираются воины, не воины, ну, помните, может быть, как в Римской империи было, человек при страхе э, бледнеет или краснеет. То есть, если он краснеет, это одно. Если бледнеет, кровь подхлынула, значит, совсем другое, значит, не подходит. Здесь то же самое. Так вот, если человек, он воин, то за три недели вполне достаточно его научиться, контроль, научить контролировать свой страх. те, що про що ви говорили, надзвичайно важливо, але ще дуже важливо, щоб е, солдати були захищені, щоб і ті, хто хто йде захищати Україну, теж мали бронежилети, каски, взуття, те, що необхідно для того, щоб солдат міг виконувати завдання. Вам допомогли з цим? Чи можна сказати, що батальйон Донбас буде забезпечений? Нам помогли с этим. Да, можно сказать, что батальон Донбасс будет обеспеченный. И я расскажу универсальный рецепт э, для других подразделений. То есть обращайтесь непосредственно к людям и не воруйте. Все будет хорошо. Вот в чем одет я, в том одеты у нас все солдаты. Они питаются здесь э, тем, что привозят штучно э, в термосутках, потому что 40-летний мужик не переваривает эту бурду, который может переварить 18-летний. У всех есть бронежилеты, и каски, у всех есть форма. А все бронежилеты и каски мы обстреливали, прежде чем купить. но государство не дало ни копейки. Все это мы привлекали у людей, ну, люди нам доверяют, мы не воруем, поэтому все получается. А Міністерство внутрішніх справ на вас не ображається, що ви вирішили забезпечення батальйону Донбас, навіть і добровольчого, але власне який оголосив про те, що він тепер входить в керівництво під керівництво МВС, вирішили власними силами, звернувшись до людей. Да нет, а вообще я хочу сказать, что вот эти все истошные крики, типа вы пошли под ментов, а, зрада там, и прочее, они не, не всегда обоснованы. а Если бы все были предатели, все были бюрократы, давно бы страна погибла. Есть сеть патриотов, они существуют на разных э, должностях, в разных структурах, там, есть там журналисты, министры, там, замминистров, всякие там люди э, на уровне парламентариев, врачей. То есть и эти люди по максимуму стараются. Кто больше получается, кто меньше. Поэтому, наоборот, в общем, части благодарны за то, что сняли с их э, плечь эту нагрузку. У нас там излишки мы отдаем другим батальонам, вот, например, батальон Азов отдали каски. Сейчас, э, сегодня, сейчас, ну, с минут на минуту должно быть принято решение, я надеюсь, о создании еще одного батальона э, Национальной гвардии. Я хочу его назвать Крым. Э, и э, мы сказали, что этот батальон тоже мы начнем обеспечивать, привлекая народные средства. То есть вот приезжали сегодня, например, э, священники Киевского патриархата уже второй раз – Первый раз привезли 10 касок, сегодня 15 касок. Они их благословили, привезли, мы сфотографировали, они уехали. То есть я думаю, что МВД в лице тех людей, с которых мы контактируем, только рада этому. Якщо говорити про накази, ос- оскільки ви формально увійшли в структуру Міністерства внутрішніх справ, то чи це буде означати, що під час участі батальйону Донбас або того іншого ще батальйону в е, антитерористичній операції ви будете чітко підпорядковані наказам, які будуть приходити згори? Так эта гора совсем недалеко. У меня вот эта гора, это командующий Национальной гвардии. М, Больш... Кстати, вот мы ну, так, познакомились неформально, в том числе обстановке, он к нам приезжал в палаточный городок, то есть полностью нашли общий язык. Поэтому эта гора вот расположена за забором, м, есть телефон, постоянно оказывают помощь, поэтому это не где-то там небожители, все рядом. Семен, я думаю, що ви розумієте, чому я так запитую. Тому що ця історія з літаком, яка примусила там більшу половину України просто плакати і перебувати в шоці і пережити ці траурні дні, вона вказала на те, що є якась велика проблема у тому, як віддаються накази і наскільки можна довіряти тим, хто віддає ці накази. Проблема предательства, звісно, существует. Поэтому изначально, когда я даю команду подразделению, я даю ему только в самых общих чертах. То есть время, когда они должны выдвинуться, сама конкретизация задачи, это за ними, чтобы не было утечки информации. Что касается этого самолета, то вот у меня, например, есть данные, что сейчас мы их проверяем, я не гарантирую 100% правильности, проверяем, что доклад от службы безопасности Украины э, за несколько дней до трагедии был в АТЦ о том, что выявлены позиции их ПЗРК, то есть эта информация была. Конечно, предательство, оно существует на разных областях, на разных уровнях. Не так тотально, как считают люди, но вот я недавно совсем, как гражданин Украины, а, рекомендовал, ну, советовал, обращался к нашему президенту Петру Алексеевичу Порошенко с предложением сформировать что-то вроде спецслужбы, которая борется с предателями в разных а, структурах власти. Ну, на что мне, например, вот, отвечают, что есть же СБУ, но мы просто, да, кто с СБУ будет непосредственно работать. Такая служба нужна ну, в советское время это был СМЕРШ, возможно, в Израиле, в США, там другие структуры. Это большая проблема, но это не значит, что мы не победим из-за этого. Есть методы э, конспирации, есть методы предотвращения утечек, дезинформации. Это все описано еще в трактате «Искусство войны», тут ничего сложного нет. Все, що ви говорите за той час, поки взагалі Україна дізналася, що є такий Семен Семенченко і батальйон Донбас, воно завжди має таку оптимістичну в собі ноту, і це багатьом додає бойового духу. Але ось мій колега, який зараз в Ізюмі, журналіст Левко е, спілкує, спілкується з людьми там, які під Слов'янськом на передовій. І до нього підійшов нацгвардієць, і він сказав: Я хочу звернутися до президента. Він записав це звернення до президента. Якщо коротко, суть його полягає в тому, що ми думаємо, каже цей нацгвардієць. У нас таке відчуття, що просто збирають сміливих людей, справжніх патріотів, які хочуть е, врятувати Україну від цієї біди, яку ми зараз маємо на, на сході і в Криму. І цих людей просто через таку зраду чи через такі недолугі накази їх просто винищують. І складається враження, що просто всі, хто пройшов майдан, і тих людей, хто е, щиро хоче захистити Україну, їх кидають в такі умови і в такі обставини, де ризик для них набагато вищий, ніж для тих, хто просто йде, тому що там він на службі. Вы хотите, чтобы я это прокомментировал? Я с этим не согласен. Во-первых, А, погибло у нас э, сколько? Ну, это, 172 сегодня. Это что, все смелые люди в Украине? То есть все, все погибшие смелые люди, и больше смелых людей нет. Тогда коварный план удался, конечно, о котором говорят. А, я не думаю, что э, здесь э, смерть выбирала, кого с собой забрать. А, Але ви самі казали, що ви потрапили в засідку. Батальйон Було. Донбас, коли Конечно. загинули ваші товариші, ви казали, що ви Конечно. потрапили в засідку. Да, да, да. І що просто знали, куди и не ви помогали, рухаєтесь. и не помогали также э, погранзаставам, которые э, попадали в засаду. Ну так и что? Я не думаю так, как он. Объясню почему. А, Я понимаю, что вещи не черные и белые, а они там есть еще разные полутона. Существует некомпетентность, существует предательство, существует старая техника, существует старая структура неповоротливая, существует трусость, существует смелость, существуют компетентные люди, патриоты. И все это перемешано в такой большой большое э, ведро, что в итоге цвет этой краски трудно понять, но он не черный и белый. Э, вот я могу привести пример. Я сам был на Майдане, я вот жив, например. Меня обвиняли в то же самое э, российские негодяи, негодяи с нашей стороны, о том, что я тоже там собираю людей с Майдана и чуть ли не там специально их уничтожаю. Ну, бред. На самом деле это неправда. На самом деле у нас мы пожинаем плоды э, той системы, которая создалась за 20 чем-то лет. Она не сегодня, не вчера появилась. Это не умышленно все делается. Система э, шла с выбраковкой. То есть оставались люди, которые, ну, ну, какие люди? Которые могли угодить вышестоящему начальнику, могли что-то где-то украсть, могли прогнуться перед кем-то. А, почему не оставались нормальные люди в этой системе? Где эта честь, которую можно заслужить, уважение общества? Где ту карьеру, которую можно было сделать там, как военному, профессиональному? Этого всего не было. Поэтому за редким исключением оставались, ну, вот такие вот люди. И они командуют в том числе. Но не все, конечно. Поэтому погибшие, конечно, есть, э, но ну, герои не умирают, и я надеюсь, что дальше с повышением профессионализма армии, милиции, СБУ, это количество не будут возрастать. Потери, конечно, будут, не такие, как были в начале. В начале можно, очень много было глупостей. Одинокие бронетранспортеры, которые едут по зеленке, а, люди, которые выдвигаются без разведки куда-то. Сейчас потихоньку приходит опыт. Я не согласен с тем, что говорит этот гвардеец. Я согласен с тем, что у нас есть всякое. И давайте каждый будет отвечать за себя. Если я стою рядом с командиром другого подразделения, я понимаю, что даже если мне не будет приказа, я приду ему сюда на помощь я трачу время на установление горизонтальных связей, и он мне придет на помощь, потому что бросать своих это хуже, чем не выполнять приказ. Я понимаю, что я должен шифровать системы связи, отбирать у бойцов мобильные телефоны, запускать дезинформацию. Я понимаю, что я должен делать массу вещей, и тогда риски сведутся к минимуму. А если переваливать все на мифических или настоящих предателей – это путь никуда. Это путь зайти за, за угол и застрелиться. Не, не надо так делать. А что касается бойца, если я смогу его найти, я сам буду завтра под Изюм, я с ним поговорю, попробую донести до него свое мнение. Зробіть це. Я вам Пожалуйста. надішлю, Добре. ви побачите, де це відео. Добре. Таких людей, які мислять е, схоже на те, що ви тільки що сказали, ви достатню кількість зустріли за останні місяці чи за останні півроку? Ну, смотрите, а, командиры некоторых добровольческих батальонов, раз, а, командиры некоторых батальонов Нацгвардии, два, некоторые армейские командиры, но их, конечно, меньшинство. Очень часто встречаешь подразделения, которые любят охранять кусты. Очень многие наши дезертиры э, или люди, которых выгоняли за трусость, идут в определенные подразделения. Ну, каждой твари по паре. Это, я же говорю, нет такого черного и белого. А, очень большое количество людей в нашей стране талантливых, и в том числе талантливых в военной сфере. Надо включить социальные лифты, надо дать возможность проявлять инициативу, и тогда все будет хорошо. На это нужно время. Я надеюсь, что в ближайшее время через все эти испытания страна наша пройдет, создаст новые структуры, сначала военные, а потом, дай бог, и гражданские, эффективные. Загроза для країни в цілому і для людей, які тут живуть, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. А от ми, журналісти, коли спілкуємося із представниками різних відомств, то ми отримуємо дуже чітку відповідь: це наша компетенція, це не наша компетенція. От якщо я вас запитаю, ви думаєте, е, висновки були зроблені з трагедії під Волновахою? Е, нашим армійським керівництвом чи ні? Ви дасте відповідь на це запитання? Хоча думаю, це не ваша компетенція. Я думаю, нет. Не були зроблені? Я думаю, ні. Я просто много знаю про трагедию под Волноваха, немножечко другое, поэтому я думаю, нет. Расскажи, что ну, знаете. Не, не готов, потому что Поймите правильно, Если Вони начну- зараз повернулися якщо- знову туди. якщо Де начну- гарантія, що з ними не зроблять знов те саме? командир – это его ответственность. Ответственность командира. И гарантия его профессионализма. Вот и все. А, и поймите правильно, давайте откровенно. И Если, например, я начну рассказывать те вещи, которые становятся мне известны многие по роду своей деятельности, по, ну, так как у меня доверие большое людей ко мне, они мне много рассказывают, то я не думаю, что это будет правильно. Во-первых, мы увязнем в межведомственных склоках. И большую часть времени будем заниматься отбиванием информационного бруда, который у нас будет лить. А, начнут подсылать людей, начнут просто там блокировать. например, нам с Минобороны сейчас должны передать оружие. А они сейчас возьмут и не передадут. И дальше что? Во-вторых, а, если есть вопросы, где я могу повлиять, я это делаю. Я могу привести сейчас пример чуть позже. Ну и в-третьих, вы знаете, настроение людей, а, их боевой дух, просто обычных людей, это очень важно. Я не думаю, что им стоит знать реальное состояние дел нашей армии сейчас. Это бессмысленно. Ця е, дозована інформація, коли або взагалі не інформація, то ви сказали фразу, яка як для мене властива для тих, хто в Кремлі формує інформаційну політику. Не думаем, что им нужно знать о том, что Есть отличия. людей никто в Есть счастье не отличия. убивал. Есть Какое? отличия. Есть отличия. Я не в Кремле и я не на горе. Я а такой же, как и вы, и я а, не хочу, чтобы вы были в таком же состоянии душевном, в котором иногда бываю я. Потому что я могу что-то изменить рядом с собой, вы нет. А, для этого нужно немножечко, немножечко другие, скажем так, методы. Если сейчас начать рассказывать, что у нас, сколько у нас боеспособных подразделений, чем настроение людей, которые просто упадут духом, будут смотреть и думать, елки-палки, если Путин нападет, чем это поможет? Вот объясните чем? Я не вижу. А вот если люди будут идти компетентные в армейское командование, в командование МВД, в структуры и будут менять реальность изнутри, это поможет. Есть такое понятие, как паника. Есть такое понятие, как упадок духа. Нельзя этого допускать ни в коем случае. Это отличается от того, что вы говорите про Кремль. Кремль – это отношение сановников к быдлу. Здесь я просто сочувствую тем людям, я не хочу <laughs> доводить их до этого состояния. Все будет хорошо в итоге, мы постараемся все вместе все это исправить. Семен, а как можно э, не только дух поднять, а просто излечить тех, кто болен вот этой вот болезнью, которые смотрять е, канали, які дивляться канали російського телебачення, е, люди, і вони просто в жасі, тому що вони думають, що їх закидали фосфорними бомбами, що їх розстрілює російська армія, карателі, що е, діт- жінок і дітей Українська. вирізають так, що українські карателі їх Все Вырезают и убывают. Что с ними делать? Давайте так. Я не готов советовать кому-то. Я могу рассказать, что делали мы и собираемся делать сейчас после полной передислокации. Во-первых, будут отключены все российские каналы. Рекомендую потом на меня подавать в суд. Точно так же, как мы отключали каналы а, российского радио, когда были в тех районах. Второе. Значит, э, сейчас Автомайдан, масса других общественных и благотворительных организаций – Э, мы в том числе эвакуируют людей из-под всех этих городов. А, мы берем шефство над лагерями, многими, где хватает у нас сил беженцами, мы запускаем туда информацию о том, что мы местные, мы батальон Донбасс, мы не какая-то мифическая украинская бандеровская армия. То есть действуем поэтапно. Если сейчас невозможно их переубедить, что нет такого геноцида, значит будем играть на чувствах, что мы местные. Ведь это правда на самом деле, мы найдем с ними общий язык. Во втором, надо вытаскивать людей из э, области и показывать им эту страшную бандеровскую Украину с э, космическими кораблями правого сектора. Есть масса э, программ реабилитационных, которые просто даже частные лица, вот шпиталь Майдана, например, организация, она ввозит людей в э, санатории Центральной Западной Украины, показывает им всех этих страшных бандеровцев, дает возможность отдохнуть там и прочее, прочее. Нужно также серьезно заниматься информационной политикой. Откуда у нас эти лукавые термины сепаратисты, террористы? Откуда у нас термины ЛНР, ДНР, которые покрываются фиговым листочком так называемого ЛНР? Это все создает параллельную реальность. 20 раз скажи так называемого ДНР, и люди поймут, что это реальное государство. Почему у нас сейчас идет информационная кампания, когда сталкивают Донбасс с остальной Украиной? Рассказывают про то, что пьяные переселенцы, все ну, как один сепаратисты, женщины-проститутки, а мужики прячутся за юбками. Да, во Львове, в, на Волыне, в Центральной Украине такое же количество негодяев, как у нас на Донбассе. Такое же, у нас просто людей больше живет. Вот. Поэтому существуют методы в гуманитарной сфере, в информационной сфере, в военной сфере. Для этого есть соответствующие специалисты. Самое главное, чтобы они реально ставили перед собой такие цели. И тогда этого можно добиться. А если цель просто там освоить бюджет или посидеть, э, нарастить себе политический капитал, пиарясь в прессе о том, что я спаситель того и спаситель всего, тогда это другое совсем дело. Я думаю, что люди, профильные специалисты, все эти методы знают прекрасно. А, а що ненависть? вы особисто для себя? Конечно. Я... Вона э, допомагає чи заважає? Я очень серьезно э, обеспокоен э, тем маховиком жестокости, который сейчас постепенно раскручивается. Особенно, когда сюда добавляют эти чеченские дела, когда похищают людей, когда их пытают, когда их убивают, когда э, мне присылают смс бесчисленное количество с текстом там, «Вырежем твою семью, Аллаху Акбар», и причем эти люди считаются православными и так далее. А, и видя, что наши люди, наши, которые за Украину начинают писать «отрежьте им то», «сделайте с ними это», и наши бойцы, видя, что делают с их товарищами, ну там сердце вырезали, привязали к КАМАЗу, там потащили за ноги и так далее, начинается раскрутка этого маховика. А Что потом с этими людьми будет после войны? Афганский синдром, вьетнамский синдром, это очень беспокоит. Поэтому нужно ненависть свою контролировать. Но в некоторых случаях для людей она помогает иногда, в некоторых случаях мешает. Люди разные, но это все очень плохо. Янукович и Путин – это два очень величайших преступника. Что они сделали? Они посеяли в душах людей зерна ненависти, полили все это. И сейчас это цветет буйным цветом. И даже если закончится АТО, дальше начнется сын за отца – э, внук за того, мы получим там Ольстер еще тот. Хотя на самом деле не более 20% людей поддерживает Россию. Ну, просто эти негодяи сделали все, чтобы эти чертополохи зацвели там, условно говоря. Поэтому ненависть это плохо, это не по-христиански. Но некоторым она помогает на войне, конечно же. Може, ви знаєте, що робити з тим, е, що характеризувало, скажімо, війну е, УПА з НКВС, а зараз знову використовується е, Кремлем. Е, ось багато повідомлень останнім часом надійшло про те, що е, солдати та, солдати російської армії або верніше спецназівці передягаються в форму українських військових, і що вони можуть робити або вже роблять, про це навіть страшно подумати. Для этого нужно для начала, чтобы наши лица, принимающие решения, прочитали учебники ФСБ, где все эти технологии описаны. Вы читала? Читал, конечно. Они публиковались в нашей стране и в Крыму, и в Украине. То есть там четко написано это как технология. Террор. Вообще без, даже без какой-то там прикрас. Террор. Террор под видом противника. И как пример использование советских войск под видом УПА там, и прочее, прочее. А во-вторых, использовали наши спецподразделения. Никто нигде никого не вырежет, если будут дана инициатива командирам на местах. Ведь это наша земля. Есть профессионалы с нашей стороны. Я думаю, что если действовать быстро и инициативно, то все эти отряды упырей можно уничтожить быстро. Особенно, которые действуют в форте. Есть егеря, которые в лесах могут их уничтожать. Есть группа людей, которые могут находиться в городах. Израиль через это свое время прошел. Нужно просто иметь волю к действию. И все. Но этим не должны заниматься обычные люди. Зачем? Этим должны заниматься те люди, которые по долгу службы к этому приучены. Но, к сожалению, все эти структуры развалены. Поэтому приходится идти патриоту без навыков, но ну, с чувством ненависти или любви к своей стране и получать какую-то военную подготовку. И постепенно становиться с профессионалом. И это и есть создание новой армии. Из рядовых, из офицеров, из будущих там командующих, с минимум бюрократии и так далее. Ну вот, очень все просто делается, как вы видите, да. Е, Я тут ледве від комарів е, відбиваюся, і тому е, хочу вас спровокувати, щоб легше було від, відмахуватися от від них. А Мгм. якби Семен Семенченко став міністром оборони України, які б його були зараз термінові накази перші? Перших три. Ну, подождите, э, я, во-первых, не готов э, к должности министра обороны и не ставлю перед собой такой цели. Э, Но мы, я так понимаю, Фантазируем, да? Просто. Фух. Я тоже не президент Украины. Ну да, ну да. Но вопрос у вас примерно такого же плана. Ну да. Значит, ну, наверное, бы а, первое, это провел бы аттестацию реально, а, прежде всего, штабных офицеров, ну и потом уже высшего командования. Аттестацию достаточно серьезную, с привлечением сторонних специалистов. Конечно, не по физподготовке, но по тем компетенциям, которые очень важны в этой сфере. А второе, серьезное бы, наверное, уделил внимание военной разведке и контрразведке. Ну, какие там указы, посмотрим. А третье, а, провел бы, наверное, сторонний аудит быстро а, структуры управления. Ну, либо воспользоваться докладом, который, наверное, уже есть в этих недрах. Вот эту цепочку командиров нужно сократить, чтобы приказы шли быстро. И, ну, серьезно перестроить все это, чтобы инициативы были больше на местах. Все остальное это нужно знакомиться со спецификой работы, но примерно в этом направлении было бы. Якщо е, я би вас попросила вже як Семена Семенченка, не міністра оборони, оцінити ось цю пропозицію президента зараз про те, що треба встановити кілька днів перемир'я, щоб можна було вивезти біженців і е, поранених. Наскільки це піде на користь загальній ситуації і антитерористичній операції? Беженцев можно вывести и без этого, и вывозят их без этого. Это для этого обществу-то не потребно. А, раненых можно вывести без этого, это и делается без этого. Отправляется войсковая колонна днем усиленная, и для этого перемирия не потребно. Все. А для чего это делается? Я надеюсь, что а, Петр Алексеевич, он очень умный человек, я надеюсь, что это военная хитрость его какая-то, честно. Я вообще не готов критиковать действующего президента, потому что у него очень большой кредит доверия, во-первых И надо дать ему возможность ну, сделать то, что он обещал избирателей. Но я как просто гражданин, тем более не избалованный честностью власти раньше, могу сомневаться. Вот я сомневаюсь, я не понимаю, для чего это нужно, честно. Но надеюсь, что у них голова большая, они понимают. А ви, як житель Донбасу, е, як оцінюєте те, наскільки швидко можна було закрити кордон і чому він не закритий зараз до цих пір? Когда именно? Ну, в останні місяці, коли вже була е, розпочата офіційно антитерористична операція. А, ну, наверное, быстро не получилось бы. А сейчас э, будут вот эти военные э, войска выстраиваться возле границы, да? Но это опять мы подходим к тому вопросу, стоит ли расстраивать людей, честно. Я думаю, что, конечно, частично вопрос прикрытия границы решится, но только частично. Во-первых, армия не приспособлена к закрытию границ. Во-вторых, она может стать только на узловых точках. Она же не сможет стать через каждый метр. И поэтому обязательно нужно делать группы мобильного прикрытия. То есть как с басмачами боролись раньше. Кроме того, вопрос предательства, как коррупция остается. То есть кто-то будет пропускать за деньги по-любому. Поэтому если это делать грамотно, то есть поставить армию, а, быстро заняться реорганизацией пограничных войск, запустить туда много добровольцев и тех людей, которые в запасе, и которые хотели бы принять участие, сменить однозначно командование войсками и поставить еще мобильные группы прикрытия сзади армии, получилось бы здорово. А, использовать э, беспилотники, э, хотя бы в небольшом количестве, использовать э, в том числе минирование отдельных дорог проселочных, а не там, где просто там наступило животное или житель взорвался, а там, где с помощью э, дистанционных методов подрыва это делается. То есть колонна прошла боевиков, наехала и полетела к своему Аллаху или там кому еще. То есть если это делать в комплексе, то это да. А если мы говорим там построить Великую Китайскую стену, ну, или поставить войска вдоль границы, это ни к чему не приведет. Поэтому я очень надеюсь, что когда говорят об этом, имеется в виду вот все в комплексе. И то, и это, и пятое, и двадцать пятое. Люди думають, що ті, хто йде в добровольчі батальйони, це ем, головні герої. У них є скепсис до армії, ми вже про це говорили, і е, також вони не зовсім розуміють, чому чим відрізняються добровольчі батальйони від Національної гвардії. Чому батальйон Донбас не війшов в Національну гвардію? Вошел. Тобто ви там всередині Мы третий структуру. батальон спецназначения Национальной гвардии. И сейчас решается вопрос о создании четвертого батальона э, Национальной гвардии, то есть я командир батальона Национальной гвардии. Мы в этой структуре, потому что она наиболее подходит под наши цели и задачи. Я вообще себя не рассматриваю в качестве винтика или шпунтика. Я рассматриваю ситуацию так. Это наше государство, у нас есть цели и задачи, нам лучше их решать здесь. Мы сюда пришли, решаем. Если будут э, другие какие-то варианты в основном законном порядке, будем это делать. У нас е, є е, шанси е, або інші варіанти, ніж як е, швидше прискорювати антитерористичну о- операцію, закінчити питання війни і миру в Україні зараз. Можно. Можно еще раз подтвердить э, тезисы террористов и Путина о том, что мы не украинцы, а укры, о том, что мы не до государства, Укропи. укропы, о том, что мы не до государства, сдаться. ну, замакамуфлировав это какими-то сказками о том, что, дескать, мир это важно, дети должны, э, а, мужчины должны рожать. Я это читал в одном месте, мне очень даже смешно это было. Э, кстати, мы уже всех, кого можно, родили, нам старше всем за 35 лет, так что как бы тут не проходит этот термин. Э, ну, если кроме как не сдать все и вся, то других вариантов, кроме как побеждать, нет. Поймите, это люди, которые понимают язык силы. Есть масса примеров, когда в прошлом все их обещания и в Грузии, и до, и после оказывались ложью. Нам ничего другого не остается, кроме как побеждать, создавать новые структуры армейские и гражданские, выходить из этой войны сильнее, чем мы были, и наконец-таки состояться как государство. А иначе вообще смысла жить тут нету, поскольку все эти 20 чем-то лет мы ехали в неизвестном направлении. Но многое сделали за счет того, что наш народ талантлив, система организации, Майданы. Давайте ставить уже точку в этом все. Делать не последний Майдан, а уже по максимуму использовать достижения того, что было. Менять страну. Есть для этого все шансы. Семен, я сподіваюся з вами зустрітися знов. Е, І усім, хто дивиться, слухає і читає Радіо Свободу, бажаю всім вам, щоб все було добре, життя продовжувалося і щоб все було так, як ви тільки що сказали. Дякую. Дякую. Дякую. Все буде добре.